Thank you. on a en direct le nombre d'abonnés qu'a Bionibay. D'ailleurs, on remarque que son une de mes photos YouTube, on va mettre une bannière, dans tous temps cas, on peut l'annuler. Vous allez voir ça. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être 3 trois personnes, j'étais trop content. On va essayer de refaire la Ah non, on n'y prend pas, il est impossible de vendre dans cette catégorie d'objets. Ah merde, il est devant